응? 사랑이 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 好喜欢你，呜呼，爱你，呜呼，你是上帝送给我。的。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 傷つくのあなたのために水くどいして夜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 You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake gum. Three, two, one. 懒得讨好，不撒娇，讨厌无聊，怕唠叨，脾气很。 听音巨大的边境。 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 Alright ladies and gentlemen that was very good We're gonna do the whole thing one more time Follow my step